願いします。ありがとうございはい、どうも。ありがとうございます。っていので、来てください。ありがとうございます。

ありがとうございます。 射精あとっ番あたまはいいらっしゃいませ 나오죠. 어, Oh. Gracias. Thank you. 玉ねぎ抜きお願いします。い は大丈夫 玉ねぎはい、こちらのお客様です。玉ねぎお客様がの特ではい。これじゃチャーシュー味玉ねで。はい。はい。はい。すません。した。